махаббаттың гүлі солып қалды ғой түзде ренжімеші көзге сен үмітіңді үзбе жүрегіңді тыңда шын бақытыңды ізде жылама жаным кінәлі маған тағдырыңның сенің мұң беткенін жылама жаным killing маған ешкім ұнамайды сен ұнайсың маған ешкім шыдамайды сен шыдайсың да тең жартысын сен құрайсың Ашық болып көрмеп едім мен шын 승안다라도 біз бәлкім тағдыр үшін күресуге кішкентаймыз сол үшін жыламай жүр мені ұнатқан кішкентай Өмірді өмірде мұңаймау мен сағынбаудың жолы жалғыз кім білсін тағдыр жазса біздер қайта жолығармыз біз бәлкім тағдыр үшін күресуге кішкентаймыз сол үшін жыламай жүрмен ұнатқан кішкентай қыз өмірде мұңаймау мен сағынбаудың жолы жалғыз кім білсін тағдыр жаса біздер қайта жолығармыз қинайды жүрегімнің сені іздеп шұлғын қаны есімде ғашық қылған мына мені күлкің әлі бақыттың жолы ауыр болған үшін өкінемін тағдырдың жазғаны болса барлығы да мүмкін әлі сағынам кездерімді көздеріңнен сұрақтарған шаршадым жауабы жоқ табылмайтын сұрақтардан кездесіп қалатындай көшелерден елеңдеймін кішкентай сол бір қызды қоштасарда жылап қалған біз бәлкім тағдыр үшін күресуге кішкентаймыз сол үшін жыламай жүрмін Қан кішкентай қыз өмірде мұңаймау мен сағынбаудың жолы жалғыз кім білсін тағдыр жазса біздер қайта жолығармыз біз бәлкім тағдыр үшін күресуге кішкентаймыз сол үшін жыламай жүр мен ұнатқан кішкентай қыз өмірде мұңаймау мен сағынбаудың жолы жалғыз кім білсін тағдыр жазса біздер қайта жолығармыз келсең мен шыдаймын мені мейлі жек көрсе солай келемін шыдап кешір саясында отырсам талдың көңілімді сен билеп алдың көз алдымнан кетпесе назың жаным сені мен сүйіп қалдым қасында отырсам талдың көңілімді сен билеп алдың көз алдымнан кетпесен азын жаным сені махаббаттың әндерін салдым жүрегімнен кетпесе жұдырықтай жүректі қамла күнге сай болып толықсып тұрар ай болып қыз бала күнге сай болып толықсып тұрар ай болып қарақат көзді қасына қарайсың көңілің жай болып қарақат күзді қасына қарайсың көңілің жай болып қыз бала гүл қыз бала жар қыз бала ертең біз ғана бұл мен де сен де қыз ғана біл қыз бала гүл қыз бала жар қыз бала ертең біз ғана бұл мен де сен де қыз біл терек күні түні соғат, саған бақыт тілеп сүйген жүрек сағынған жылаған сол сүйген жүректі бір саған ұсынам саған асыққан ол үшін ғұмыр ол үшін күн думан сүйген жүрек таусылмас асылын сол сүйген жүректі бір саған осын. por шаһарға келін болып кеттің ғайләйләң бастадым мән басқаны жаным шын бақытты еттің қалай Тарас тараз шаһардан шымкент шаһарға келін болып кеттің қалай шырағың бол на бақыт